ومن نساء ثكلت يا الله اللهم عليك بطاغية الشام بشار ومن والاه فإنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا جبار صوت عذاب اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم نسألك بأسمائك الحسنى أن توحد بين صفوف المجاهدين اللهم عليك بروسيا والصين وإيران وحزب الله فإنهم اعتدوا علينا يا الله اللهم لا تدع لهم طائرة تطير ولا دبابة تسير واجعل صفوف المجاهدين وقوي عزائمهم وأيدهم بنصر من عندك يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم